своего полета. Серость будни, спешка дней, все позади, почувствуй скорее. крылья мечты Нас поднимают, видишь ты Сияние света и красоты Мир погружен